बरखुरदार पढ़ेंगे नहीं तो भीख मांगेंगे आप पापा सॉरी कम जर्फ नालायक निकम्मे कम अकल सॉरी इंग्लिश में फेल मैथ्स में अंडा सारा दिन चिक्स के पीछे भागना ये कोई तमीज है एक्सक्यूज मी हाँ कौन बोलो नया मेंटर्स बिगर सॉफ्टर बेटर हमें तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी कहाँ से मुंह काला करा के आई हो बेगम बोलो आप ही के तो है उल्लू समझाए एक की भी शक्ल नहीं मिलती है मुझसे एक्सक्यूज मी जी yes. नया मेंटर्स बिगर सॉफ्टर बेटर एक मिनट मैं, मैं लाल पीला ये सफेद झूठी है तो झूठी आप मुझ पे शक कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा तेरे नैन शराबी मैं कबाबी मेरे दिल की चाबी तेरे पास मुझ में क्या खराबी हेलो ओए मुर्गे खराब सुनना दिल की चाबी हाँ। नया Mentos bigger softer better disturb करता है बदशकल लाल हजार मनहूस कल के लौंडे छपरी कसम कल की मुंह नोच लूंगा मैं तेरा बच्चा जा अपने बाप को बुला खिला देहाती लंगूर छुट्टियां और इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा मगर आपको फर्क पड़ेगा नया Mentos now bigger softer better